Eh, bueno, zen moguz egun hauetan, eskuzen egon zarena eta bain atera Ba, bueno, azkenin apur bat luze bai eh, baina esan duten modu benekan, batik eta jaso duten alkartasun eta berdasunek azkenin ameno abinduzte segun horrek, eta da kanpora urtina zenin ba, kriston, oza, beste jende ikusitzen, ibi ba eta gernike eh, azte erri herri libre bihurtuz, urtuz, da hori kriston. Eta, bueno, ikusita Espainiako zitegin gazte da datorren zigorra den arren, ba, ertzaintzak ere paper aktiboa bueno, jokatu duela izan genezak eta ala salatu duzu de prentxarreko baten bitartez, beraz zer esan edo zer eskatuko zenioak eusko jorlaritzari. Ba, azkenien ez jarraitzeko, ez, e, Espainian biherzikin eurek betetan, ez. E, azkenien e, ia pozizien ebierdirelako behin eta betikoz konponbideen parametroa eta Euskal Herrezek bide barri bat zabaldu duela eta eurekor, ba, e, eurekor sozialan impliken bier direla, eh? Ezin da, bela armei bat erakutsi baten eta eta beste bat bestin, eta argi dau guzti hau benetan hemengo gobernutik datorren zo dela, eta eta ertzain ekartu papelien ikusi hori bai aurrez, eta gero bai ez, eta eskatuko netzen hori, ba, ingoan e, eh, ba, arpei eta emoteko, eta ez, eh, arpei desberdinek askokatzen ibiltzeko. esker.